Bona tarda a totes i tots. Eh, com ha dit la Míriam, doncs l'Albert, que bàsicament porto a la primera projectes que des d'Enginyeria Sense Fronteres treballem amb la temàtica. Vale? Quan em van dir que havia de parlar de control social, quan des de la perspectiva surt, quan pensant en la paraula control, és una cosa, una policia, aquestes coses, no? Per tant, eh, ah, des d'Equador, quan pensem en control, mai no podem desligar de la participació. A través de la Constitució, que l'aigua pugui ser gestionada de forma privada, eh, la qual cosa diries, bueno, ja està, ja ho hem aconseguit tot, no? Perquè ja l'aigua no pot ser pública, ah, però malauradament no. Els escenaris que es plantegen en Equador pot ser eh, a través de la constitució d'empreses. La gestió pot ser a través d'empreses públiques, a través de gestió municipal o a través de gestió comunitària. Uh, quan parlem dels tres tipus de models de gestió, hi ha un primer anàlisi que cal fer a l'hora d'entendre participació i control social, és i l'anàlisi que, l'anàlisi que fan a l'hora de determinar quin tipus de gestió es promou és la rentabilitat i sostenibilitat econòmica empreses públiques d'Equador, més enllà que siguin públiques, el que busquen és maximitzar el benefici, maximitzar la sostenibilitat econòmica del servei d'aigua, eh, ah, versus la gestió comunitària que busca altres coses. Per tant, si analitzem la de rentabilitat i sostenibilitat econòmica, clarament les empreses públiques són més rentables, però que busquen beneficis d'altres tipus de gestió eh, ah, com la tributària. Per contra, de forma totalment oposada, las empresas públicas, la participación y el control ciudadano social que se ejerce sobre ellas es muy menor que a sociedad comunitaria, las personas participan directamente a las políticas pues, tres tipus de models de gestió. Evidentment, el sector rural és un sector molt més empobrit, per tant, eh, empreses, més enllà que siguin públiques, no s'interessa eh, treballar en el sector rural. Això el que fa és que tot el sector rural de l'Equador, la gestió de l'aigua, hagi sigut oblidada perquè cap empresa vol anar-hi, alguns municipis no la volen assumir perquè té una rentabilitat normalment negativa i això aboca les juntes d'aigua es diuen allà, comitès eh, d'aigua eh, que exerceixen tant en barris com en, com en siguin les que fan front o les que exerceixen el servei d'aigua i sanejament. Dins del servei es veuen com tres, tres vessants, una relacionada amb les condicions específicament tècniques del servei d'aigua, una que és l'associativisme, la participació i l'activisme polític, i una altra la defensa ambiental i la gestió de la quan estem parlant d'empreses, normalment eh, a Equador les empreses eh, únicament es centren en les condicions tècniques del servei d'aigua de sanejament. Garantir que l'aigua que arriba als usuaris i usuàries o beneficiaris i beneficiàries del servei d'aigua sigui òptima per tal de poder cobrar cada mes. Mentre que els altres tipus de gestió, com a salment comunitari, eh, introdueixen els dos vessants, la defensa ambiental i la gestió del territori, eh, l'aigua no s'entén només com un recurs, sinó s'entén com un bé natural, per tant, d'alguna manera, eh, les persones ens hem de relacionar amb la gestió d'aquesta aigua. No només hem de pensar en l'aigua en baixa, diguéssim, a les cases, sinó també l'aigua en alta, com la captem, etc, i com la retornem en el medi natural. Um, i el que es veu com a una oportunitat de treball és l'associativisme, participació i activisme polític. Les juntes d'aigua, en el cas concret de la gestió comunitària, esdevenen uns actors polítics que transcendeixen fins i tot la gestió de l'aigua, que van més enllà de l'aigua i són, com en alguns casos, petits municipis o petits ajuntaments que, d'alguna manera, l'aigua com a bé natural i com a un dels béns eh, més importants dins la vida comunitària i la vida social, eh, provoquen que aquestes juntes d'aigua doncs, d'alguna manera facin polítiques públiques en aigua, però també en, en gestió territorial, etc. Com s'ha construït aquest eh, control social? Doncs en realitat aquest control social és d'haver un problema, és un problema de no abastiment o de no servei d'aigua al sector rural, es creen les juntes d'aigua i a poc a poc aquestes juntes d'aigua van creixent en la seva força. Com? Les juntes d'aigua, a través de diferents juntes, ah, eh, conformen associacions, a través d'associacions es formen xarxes i a través de xarxes es conformen a Casa Equador el Foro de Recursos Hídrics, eh, ah, que podem criticar el seu nom i que ara justament està sent criticat si és recurs o bé, eh, ah, però justament, diguéssim, a diferents escales. No? si pensem, per exemple, a nivell català, estaríem parlant de barris, eh, pobles o ciutats, i anar quedant posicions, diguéssim, a nivell de tot Catalunya, que seria el foro, que és un, una mesa de concertació on es troben diferents actors ah, eh, socials, actors, o sigui, actors individuals a nivell social, actors col·lectius a nivell social i també centres d'investigació, per exemple, com poden ser universitats o d'altres generadors de coneixement. Uh, aquests espais donen pas a un seguit de coses ja més concretes i tangibles, trobades regionals, assendes sectorials, propostes normatives, incidència política directa, etc. Perquè no quedi tan en les paraules, exemples concrets. Um, el fet que apareguin aquests actors des de, des de les juntes d'aigua o comunitats fins al foro de recursos hídrics, si fem el civil a nivell català, des del carrer Barri fins a, a nivell de tot Catalunya, um, es fan diferents polítiques. Uh, una de les polítiques amb les quals amb Línia Sense Fronteres uh, hem vingut treballant, que són polítiques de proximitat, quan estem parlant a nivell de barri, sabem el que li pot passar al nostre veí. No estem parlant d'una persona que viu a Lisboa, que no estem parlant del nostre veí o veïna que aquí coneixem, que segurament no ens tractarà. Això fa que, d'alguna manera, quan es proposa, eh, per exemple, models tarifaris de les quotes, no están pensando en subvenciones, en no sé qué, sino están pensando en la realitat que pot de la persona, la nostra veí o veïna que té o no té feina, que té una familia o no una familia numerosa, que tenga unas condiciones sociales y económicas determinadas. En aquest cas es treballa per les assemblees comunitàries governatives. Política d'ocupació, las tarifas. Ah, en la gestió comunitària, inclús en la gestió municipal de municipis, conec una experiència d'un municipi que es diu Callambe, de, que la, aquella és una empresa pública, però que treballa amb, amb algo més de 50.000 eh, beneficiaris, unes 100.000 connexions, eh, la tarifa és construïda col·lectivament. Això es basa en que els costos d'operació i manteniment i administració, o sigui, per tant, els costos de gestió del servei de i sanejament són totalment transparents i oberts, eh, s'informa a la societat civil de quins són, etc etc. i finalment es fa una anàlisi de, de diferents models tarifaris, més o menys progressius, per trams, etc etc, eh, per categories, etc etc Uh, on promouen dos mecanismes, de soci perdó, solidaritat i subsidiarietat. Solidaritat entre, entre una mateixa categoria, però amb solidaritat entre els que més o menys tenen recursos, per tant, més o menys consumeixen, per exemple, dins del consum domèstic, però alhora subsidiarietat en les diferents categories. Per exemple, si tu fas un ús lucratiu, ets un restaurant, doncs has de pagar més que si ets un domèstic eh, es fan diferents estudis, s'encarreguen diferents estudis i després en assemblea de les 50.000 persones, evidentment no s'obliga amb la pistola que tothom participi, però tots els usuaris i usuàries que, que volen poden anar, participar, votar i el que decideix l'assemblea és el que s'aprova. Finalment, polítiques d'incidència. Les persones eh, són realment les que coneixem eh, el que necessitem, per tant, no es tracta de que només l'Assemblea Nacional, el Parlament, etc etc promogui polítiques eh, ah, hídriques en tots els seus sentits, sinó que la idea és que siguin les pròpies persones que coneixen les que promouen les polítiques. Com? A través de les juntes d'aigua, a través dels de diferents espais que abans he presentat, fins al Foro de Recursos Hídrics, presentin les polítiques públiques directes o propostes de polítiques públiques a l'Assemblea i difícilment, en aquest cas, quan tens un espai de, de concertació en què hi participen diferents actors, de, en què hi participa el gran gruix, o si veu representat el gran gruix de la població de l'Equador, difícilment un partit polític es pot negar una proposta. Per tant, la, la idea és fer incidència per adaptar les polítiques públiques a la realitat de la ciutat. Um, I finalment, una mica, algunes oportunitats que han sorgit i que també una mica pensant en, en, aquest, en aquest principi de solidaritat entre persones, no? són les aliances i importants en aquest cas eh, a Equador, on treballem les aliances i partenariats entre diferents actors eh, comunitaris i públics, en aquest cas, ens basem en tres estratègies. La primera és que cal treballar per objectius comuns, la segona és que cal compartir eh, experiències i avances. Finalment, eh, és molt important donar visibilitat a que si ens ajuntem serem més i per tant tindrem més força, lògicament. A través d'aquests tres principis s'han doncs, creat diferents tipus de partenariats o aliances entre el públic i el públic, entre diferents municipis que gestionen a través d'empreses públiques o a través de uh, l'administració municipal mateixa eh, l'aigua. S'han creat aliances, de fet la setmana passada vam estar fent un convenis a Barcelona que treballem uh, entre algunes juntes d'aigua comunitàries i l'entitat municipal i uh, aliances també entre el comunitari i el comunitari. Vale? Per tant, aliances entre puntes d'aigua de diferents eh, contextes. Sempre, en tots aquests casos, especialment enfocat a les juntes d'aigua, mantenint sempre l'autonomia eh, financera, administrativa i social. Com que no queda gaire més temps, més doncs, aviat torno a la paraula. Gràcies per l'atenció i després ja